ta nacional ombudsman. En notahasi su trabalho so, pero com um team de mais que 170 specialisten. Nacional ombudsman su nombre ta Reinir van Zutphen. Junto, nos ta para clapa ora cos bairobes entre boso co governo. Por exemplo, na momento que boso tem uma pergunta e boso não está ordo escutar, ou na momento que boso ta queja cerca gobierno governo e não está uma solução, não ta importância ta trata uma situação ferfelo ou algo simples. Governo não ta consiste unicamente de ministério e entidade nan público. Pero por exemplo também de Rijksdienst Caribisch Nederland, Zorgkantoor BES, Belastingdienst e Polícia. Costa vai robes entre bolso com o governo? E orei por tomar contato via WhatsApp 00 31 800 335 B5 of entrega un quejo via www.nationaleombudsman.nl/cn. Colaborador na ni Nationale Ombudsman tawa kiko ng porhasi. Referi na e instancia correcto. Yuda pa vosso mes por llegar na solusyon of start un investigasyon. Costa bairo bes entre vosso ku gobyerno e ora por tuma contacto via WhatsApp of entrega un quejo via www www.nazionaleombudsman.nl/cn Nazionale Ombudsman Semper cerca. Tambien ai Islanang.